Сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. уж плохо, честно говоря В той стране, где я родился И был счастлив я Жили люди небогато, но без нищеты И межнациональный вуз не было вражды Мог поехать я в Тбилиси или в Ереван Дружелюбно так как дома Нас встречали там Нет на свете плохих наций Это полный бред Негодяи Но, есть повсюду Где их только нет Тунеядцы, хулиганы остались годы Лучшие мои Юности Неповторимый сквер Сквер, где на рассвете аналоги Было это все в СССР Вспоминаю свое детство, озорные дни При социализме были светлыми они Я ребенком знал и верил в то, что пионер Для детей на всей планете основной пример – Кружка глаз шесть копеек стоила тогда А в кино с рублем в кармане Шли мы в те года За копейку отдавали спичек коробок Да и в качестве товаров знали большой толк Там остались годы лучшие мои юности Неповторимый сквер Сквер, где на рассвете Пели соловьи Было это все в СССР учеба были по плечу Все бесплатно и к любому мог пойти врачу Для рабочих предприятия строили жилье И квартплата не пугала в образе своем Да проблем у нас хватало, что там говорить Но союз не разрушая их могли решить Было все не так уж плохо в той моей стране Где когда-то улыбалась юность моя мне Там остались годы лучшие мои Юности неповторимые Было это все в СССР Было это все в СССР Было это все А что это вы здесь делаете? А? Кино ты уже кончилось.